Suto, ciu ieni vu dio, vi e dio, cae hudio mi volos doni al vi gestatigon per tio cio ocasis in mia vivo lasta tempe. Do, comprenneble, vi ciui, verishaine vi ciui, spectis tiuin filmeton in cium mi mangis capsicoin, cae poste vomis. Um, kai post la filmo, char comprenneble, vi ne estas in mia domo, kai ne spectas min, um, post la domo, mi simple circa idis la domon, kai tenis la ventron, kai dis, oh, fec, mi ne sentas bone, char facte, mia ventro um sentis quasi au di kai mia edzino edigadis min chade shi devis uh, for flugi el sidneo el posta tago se giancaro estis chitie um kai shi edigadis min ciam mi sidis in la domo kai dis oh help min cae dis vera vi esos la play grande nam en lo tutto mondo vi scias tion kai mi dis yes sed lo spectantoi Ili desiras gin! Ili desiras vidi mian doloron, kai si dis, fec, vi estes farenesa. Kai mi di, eh, mi ne plus parolis, mi suppose, sed, post tio, compreneble, <laughs> post dium de tempo, mi devis idi al lunet ceo, kai mi sidis tie, tutan horon, eble, eble pli. Se mi simple sidis tie, con le ifono en la mano, kai spectis filmon kai iom post iom, kai tempe al tempe, dis, oh, fec, Chad, <laughs> compadre Gine estis bona bonus por feci multa in capsico in misoposas. Kai vere ili elidis el mia corpo tre rapide, pli rapide <laughs> ol kutime. Um kutime mi devas attendi a vere vine vos ti tion. Sed anka mi havas rakonton por vi. Um, kai la racconto temas pri mia infanezzo. Mi pensas che mi havis nau jado in tiu tempe. Kai mi estes kun mia frato, do la racconto temas pri mi kai mia frato. Kai ni estes in la mauen taua corto de nia domo. Kai ni estes proxime al la maro, sed vere tio ne gravis in ci tiu racconto. Sed um, en la mauen taua corto, mia uh, pacio havis malgrandan giardenon. Kai en gi facte estis... Capsicoi! kai mi, kai mia frato fossis in la giardenon, cai mi nest sias cian ni faris tion, sed ja, ni faris tion. Um, kai mi vidis la capsicoin, kai mi memoris che mi dis am mia frato, ciu vi havas la audazon, por preni unu el tui capsicoi <laughs> sur vian cazzon, cai li diris, comparereble mi povis fari tion, cai li prenis gin, cai sen pense, um, rompis gin duige, cai tiam... <laughs> simple el prenis la katson kai sud metis gin sud la katson kai no elidis ne es tas post kel kai sekundo elidis a ah, fa kai likudis al domo kai la tutan um, on li simple vocis cae blecis cae dices, Pacio, helpu men! Mia cazzo! Oh, fuck Oh, fec! Ci brulas! Ci brulas! Cae, comprenneble, mia pacio elidis el domo cae dices, Cio casas? Cio casas al via cazzo? Cae tiam li dices al mia pacio, Mi metis capsicon sur cazzo cazzon, cae mia pacio, Es ist stranga, cia li ne agis quasal tio es ist stranga situatio, li facte dis, oh bone, cae li en idis la domon, prenis botelon da lacto, kai el iris, prenis la cazon, cae <laughs> versis lacton sur la cazon, cae nun, ciam mi pripensis gin, gi estes iam stranga, cia li ne agis quasal gi Esto stranga situazio. Fakte mi penses ke eble dum lia infanezzo li faris la saman feron. Sed estis ege amusa. Kai anko uh mi volas paroli pri uh, la lingva festivalo. Nu, en Sydney pos du eble pos du semajno akazos la lingva festivalo de Sydney. Kai gi estos granda evento kai fakte dum la festivalo uh, mi malfermos la festivalon al publiko do mi devas doni la anuan prelegon am la plej gravan ho oh, fek um, kai pasint jare estis uh, du cent al tri cent homoi tie sed dis multai homoi um, kai mi, mi tre shatas pato preni la festivalon sed estis multe da laboro vere uh, kai anka mi devas instrui esperanton um, kai mi pensas ke mi instruos gin dimanche sed sabate alia esperantisto uh, Jonathan Cooper um instruos esperanton do fakte estos du lecionoj pri esperanto ĉiuj alia lingvoj ne havas tion do bonege al ni Am kai laste, mi volas proli pri Google. Nu, am verŝajne vi ĉiuj scias ke es kiam vi faras filmojn en YouTube, vi povas am enmeti en la filmojn reklamo de Google kai iom post iom vi povas gajni iomete da mono kai kompreneble tio povas helpi se vi faras multe en filmojn ĉar vi povas ĉeti ekipaĵojn kai aliajn aferojn. Ne sed a uh, compreneble, char mi faras mia in filmoin en Esperanto, mi ne povas fari tion, char se mi volus enmeti reklamoin en mia in um, filmoin, tiam Google verŝajne nuligos mian konton, kaj mi nur eltrovis tion, kiam mi um, traserĉis uh, ah, la, mi supozas, ke la reguloin rilate al AdSense, um kai lingvoi kai tiam mi de poste ke muta i filmoi um esperanta fakte uzas adsense kai se google trovos tion ili verŝajne nu ligos vian konton kai um estas muta i um en youtuber ekzemplo la kanto de Johnny M ili uzas adsense kai Um, che mi vidis tion, mi pensis, ho ve. Mi esperas che Google ne niam el trolls char ver shine. Ili nu ligos li conton, kai ni ne as tion, char li havas tre bonain filmoin, tre bonain in music Se vi neniam audis pri uh, pri Johnny M, um simple searchu chu uh, en somero. En somero estas eble Uh, la play bona canto che li faris. mi tre shatas tiun canton. canto gi ege bone do trovu gin uh, spectu comprenable um, kai yes mi suppose ke tio esto chio di lata al mio vivo non sabate do pos kel kai tagui uh, mi idos al uh, nove youtuber evento kai en la evento fakte estos tre fama um, youtubisto li, li venos al evento de Brisbano kai li havas cercao ducent mil abonantoin. Imagu se unu tage mi povus atingi ducent mil abonantoin. Ho, oh, ve! Fakte, tio estus bonega maniero por prezenti kiom da esperantistoj ekzistas. Um, kaj se vi ne scias laste tempe mi atingis unu mil uh, abonantojn, jen kiel mi devis manĝi kapsikojn. Do, kion mi devas fari por atingi du mil abonantojn? Se vi havas ideojn, proponu, proponu, kai jen cio, de nove, cio, mi diris tion antaue, sed jen cio, se vi shatis ci filmon, shatu gin, disconigu gin, abonu mian kanalon se vi anto, ancora ne abonis, kai mi vidos vin en la venonta filmo, kai se vi ne estos tie, mi trovos vin, kai mi surmetos capsicoin sur vian cazzon. uh, <laughs> eh, Comprenevole, vi besonas catson, kai se vi ne havas catson, mi surmetos cazzon sur vin. <laughs> oh, fec, tio ist teruda. Ne, mi ne faros tion. Gis!